Artmovka de la République populaire de Lugansk et Perchotravno de la région de Kharkiv. Au cours de la journée, plus de 50 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés, deux voitures, ainsi qu'un radar de contre-batterie en TPQ-36 de fabrication américaine ont été détruits dans cette direction. De plus, aujourd'hui vers 8h30, les unités de couverture de la frontière d'État du district militaire occidental, ainsi que le détachement frontalier du département frontalier du FSB de Russie dans la région de Bryansk ont empêché une tentative de pénétrer dans le sabotage et la reconnaissance groupe des forces armées ukrainiennes, comptant plus de 15 militants, sur le territoire de la Fédération des Russies près du village de Sluchavsk, dans la région de Briansk. Au cours de l'affrontement, l'ennemi a été vaincu par des tirs d'artillerie du district militaire de l'Ouest. Le groupe de sabotage a été dispersé et, après avoir subi des pertes, s'est retiré sur le territoire ukrainien. Il n'y a pas de pertes parmi les militaires russes. Dans la direction Kranolimansky, des tirs d'artillerie et des systèmes de lance-flammes lourds du groupe de troupes centre ont touché des unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de et Dibrova et Chervonopopovka de la République populaire de Lugansk. Jusqu'à 80 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés, trois véhicules, un obusier automoteur Vuzdika, un mortier automoteur Nona, ainsi que des obusiers des 20 et des 30 ont été détruits. Plus de 140 militaires ukrainiens, trois véhicules de combat blindés, Huit véhicules et une monture d'artillerie automotrice Korab de fabrication polonaise ont été détruits dans la direction de Donetsk au cours d'opérations actives par des unités de frappe par l'aviation opérationnelle et tactique, de tirs d'artillerie et de lourds systèmes de lance-flammes de le groupe de forces sud. Obusier automoteur Vozdika et Acacia, obusier des Vins, ainsi qu'un radar de contre-batterie fabriqué aux États-Unis en TPQ-50. En outre, dans la zone de la colonie de Sergivka de la République populaire de Donetsk, un entrepôt de roquettes et d'artillerie de la 107e brigade de roquettes des forces armées ukrainiennes a été détruit. Dans les directions Donetsk et Zaporizhia, les frappes aériennes tactiques opérationnelles et les tirs d'artillerie du groupe de forces Vostok ont infligé la défaite aux unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Vuledar de la République populaire de Donetsk, Marfopol et Zagorno et de la région de Zaporozhye. En outre, une tentative du groupe d'assaut ennemi de contre-attaquer en direction des colonies de Vodiane et Nikolskoï de la République populaire de Donetsk a été contrecarrée. Au cours de la journée, jusqu'à 35 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés, deux camionnettes, ainsi que des obusiers des 20 et des 30 ont été détruits dans ces zones. Dans la direction de Kherson, jusqu'à 20 militaires ukrainiens, deux véhicules et un obusier automoteur à 4 ont été détruits au cours d'une journée d'incendie. L'aviation opérationnelle tactique et militaire, les forces de missiles et l'artillerie du groupe de troupes des forces armées de la Fédération de Russie, au cours de la journée, ont vaincu les 92e unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes aux positions de tir, à la main-d'œuvre et à l'équipement, dans 128 districts. Le poste de commandement de la 110e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes a été touché dans la zone de la colonie d'Avdivka dans la République populaire de Donetsk. Les systèmes de défense aérienne ont intercepté 11 roquettes du système de lance-roquettes multiplima. En outre, 11 véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits dans les zones des colonies de Tavolzanka dans la région de Kharkiv, Kremneia et Kovalivka dans la République populaire de Lugansk, Nikolskoa, Novoslovka et Sants dans la République populaire de Donetsk. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 406 avions, 228 hélicoptères, 3684 véhicules aériens sans pilote, 415 systèmes de missiles antiaériens, 8554 chars et autres véhicules blindés de combat, 1078 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 4515 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 9319 unités de véhicules militaires spéciaux.